Ashamaan na shamaa Ashamaan na shamaa. Shageji maama kaalaa sikuuti, ergaa nfa siyaarkee galuuti. Fayyaa galee gamii na jajaatu, dhukkubsa ta'ee dhohama barbaadatu. Kayyaaloo meelukuu keessa jiraatu, horiicha maluutu eefa yoo jira kan. gashamaa. Lamuu lamuu qorqorroo jaarrachuun shaggartaa'ee dhimmatti jaalachuun shaggartaa'ee dhimmatti jaaladhe gubaa malee maalan dabaladhe wallaahi wallaahi yoon si dhiise qaamisiin surree dhiise boontuun talaa gibee gama keessan jaalala kee lamuu lamuu qorqorroo jaarrachuudha shaggar taa'ee jimmatti jaalachu shaggar taa'ee jimmatti jaaladhe gubaa malee maalan dabaladhe wallaahi wallaahi yoon si dhiise kamisiin uffata Daawwattoota keenyaa maqaan koo Saadaam Nuuruu Xa'aan jedhama. Godina Jimmaa aanaa gommaa ganda Oomoo Goobuutti in argama. Hojjetaa misoomaa ganda Oomoo Goobuu. Amma maasii qonnaan bulaa obbo Abdusamad Abbaa Bulguu biratti in argama. Akkaataa bunni dulloome itti gamashamu isin agarsiisuuf andeema waan ta'eef nu hordofaa. الشما هانين الشما الشما هانين الشما السلام عليكم وعليكم السلام أكم نغالا فيالا أكم نغا تولي أبو عبد السمد سغانتا كينيا يرودر بي beellamannee turree sagantaa buna dulloome ittiin haaromsan sagantaa sana qophoofteetta. Tolee obbo Saadaamaa hiriyoota jala keenya kana fufuradhe meeshaa keenyas waan nu barbaachisu fidee fe'ee kunoo keessa jirra qaama hojiitti galuu hin dandeenya. Obbo Abdulsamad buna dulloomeen gamashuudhaan dura qophiin dursaa maal maal qopheeffattan? Dura ituu gamashaattiin hin duraa dura bunni jallisaa qulqullaa'uu barbaada. Qulqulleeffannee kunoo gajara kanaan Jarri kun jala syabar qulqulleessuudhaaf nu atau meeshaa barbaaddu keessaa tokko kana. Inni lammaffaan kunoo magaaziidha. Magaazii kanatu immoo isa kana gamashuudhaan nu fayyada. Magaazii qopheessee lafaa qabaa jechuudha. Itu immoo magaazii ittiin ittiin jedhaniin duraa alkoolii kanatti naqanna. Alkoolii kana iddoo siitiin karena kanaan itti dibnaa jechuudha dhaqna isaa kanatti inni tokko gama shamii tokkotti innaa darbu akka dhukkuba walitti hin dabarsineedhaafiyyi kana irra dibannaa jechuudha. Isa kana. Kanaaf alkoolii kana nu barbaachisa. Ammoo achiin kaafnee immoo meetirii kana nu barbaada. Meetiriin kun immoo maaliif akka wettan kas goonee akkanatti buna irraa safarannaa soddomii shanii hangaa afurtamaa hedduu kanatti dheerina isaa jechuudha. Akkanatti safarannee diyyisaan gama shuurratti gallaa jechuudha. intiliin nu barbaadu deebi'ee kanas qopheessine jirraa jooniyaan kun harkatti maratame dijji saapaphoon isaatti baafatame jechuudha akkanatti tiishatti goone qulqulleessinaa jechuudha. Meeshaan nuti gaafadha qopheeffannee gara bunaa dhufnee kanaa jechuudha. shamaa. amma gama isaatiif hin galiin dura kunoo kanayyee akka sila si agarsiifne kanatti dhaqannee raamti akkana goonala. Akka jirma tokkotti jirma tokkotti hin dabarfanne itti goonee dala. Dhugaazii keenya akkana goonee raamti. Kanarraa amma wanti nu hafu akkas goonee Meetirii fuunee kunoo akkuma amma siin jedhu amma galaas akkuma amma siin jennu ol ka'iinsa lafarraa kaasee hanga afurtamaa soddomii shanii amma afurtamaa hedduutti ta'an meetiraa safaranna jechuudha. Kunoo kanarraa galaa soddomii shan jechuun asilaa. Agiteela sararanne irra laamma. Sarara kanarratti galaa. Likita godhanneerraa asirratti gamashanna jechuudha. amma kallattiidhaan gara gama Cura, bisa kayaknya pun keenya ama amma ijoollee kottaa gahaa daroo kottaa isinis meemee kottaa nu qabaa nu gargaara. Yeroo isa garanneedha. Asiin nu qabaa. Biyyaa ya kana deemu. Jobin. Yagi mo ka ba? Akan doon eh. Ela. Eh, tutuman lang hangi. Eh, liga. Ito masaran na kabda sa kanas. Eh. Aba ka matasa jo. Asin asin matasa kad. Aba matasa. Tole obo Abdul Samad buna gamash tani tu buna gamasha me soke isa se murtan tu mulata malif soke murame inni kambra buna kaabaaf kibbatti deebisanii murtanii yoo ba'aa fi lixatti deebisnee murree maanyi dhiibbaa ni geessisuu danda'u. Ishii salaamoo sokee muramuu na gaafatte sokeen kun akka sokee murame kun akka bishaan hin baanneedhaaf irra gadi darbata wanti irra bu'u jechuudha. Ni kaabaaf kibbatti garagalleef immoo. yoo gara bahaatti deebi'e yookiin gara lixaatti deebi'ee aduu tu dhahaa na gara lixaatti deebi'u na gara baha ammoo aduu ganama bahutu fuula isaa dhahaa wirtuutii kanarraan hin xaaxaa jechuudha na dhodhoote biqilaan irra jirus follaquu danda'a bishaanis na bokkaan irra taa'e in tortoraa mukti kun gadi tortoraa biqilaa bareedaa nuun kennuudhaaf. amma immoo kana marannaa. akkanatti marannee kunoo kanammoo itti daguugnaa kan sabaapoo nyaatti latiin keessaan baatu qulqulluu bareedaa isaatu bahaa jechuudha laakkanaatti si galee. Obbo samad maasii keessan keessatti argamnee daawwattoota keenyaaf akkatti bunni shamu nu agarsiisu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa kunuunsa isaatti illee nu jabaadhaa isa hafellee duukaa nu buusaa isiniin jedha galatoomaa. isinis asitti argamtanii qabeenya keenya keessa dhuftanii ilaaltanii nu gargaaruudhaan baay'een isin galateeffadha isinii galatoomaa yeroo biraas kottaati asitti nu hordofaa nu laalaa waan tokko tokko nu barsiiftu baay'ee galatoomaa ulfaadha abbaa koo jimmaa Kabajamoo hordoftoota keenyaa qabxiilee ijoo buna dullooman ittiin gamashanu. Inni tokkoffaan buna dulloome filachuudha. Lammaffaan meeshaadha. Meeshaa filannaa meeshaa keenya magaazii, alkoolii, meetirii, qopheeffannaa, peeshaa sapaappuusaa jala sanaaf ittiin qulqulleessuudhaaf erga gamashamee kaa'een booda meeshaaleen irri kun nu barbaachisu. Inni sadaffaan ol ka'iinsa lafaa buna sanaa saantima soddomii shanii hanga afurtamaa kaabaaf kibbatti deebisnee safarannee muruudha. Inni xumuraa sokee murraa digirii afurtamii shanitti faayidaan isaas immoo akka bishaan irra hin teenyeef ilbiisonni adda addaa akka irra hin teenyeef. Egaan daawwattoota keenya qabxiileen ijoon buna dulloome gammachuudhaaf nu barbaachisaniif waan isaan kana ta'aniif galatuumaa ulfaadha.